que enseñan arte o que son artistas que de pronto no tienen esa capacidad de eh, reutilizar la tecnología. Y necesitan a alguien que lo haga por ellos. Entonces decidí hacer unos módulos que fueran sencillos de conectar, sencillos de programar y basados fundamentalmente en Arduino. Es hacer un kit tipo de robótica que permita diseñar, armar y programar robots, que permita jugar, divertirse y crear aprender electrónica, mecánica e informática sin tener un conocimiento previo de esas especialidades. Es decir, que alguien que no tiene conocimiento de ese tipo pueda participar en la elaboración. Por ejemplo, acá hay un potenciómetro, entonces simplemente yo quiero conectar el potenciómetro, enchufo esto en una entrada de mi módulo y simplemente haciendo un programa o bajándomelo de internet puedo tener un aparato que genere, por ejemplo, sonido o puedo utilizar alguna otra fuente para producir este, efecto. Acá traje un par de módulos ya programados. La idea es que cada uno pueda, desde su idea, desde su conocimiento y saber, crear su propio programa. La única ventaja que tiene esto es que uno puede conectar fácilmente los, módulos. En este caso, lo que tengo es un LED multicolor que forma parte del módulo, que está programado para cambiar de colores. Se hablaba mucho de la luz, del color. Bueno, entonces básicamente el modelo se puede programar en Arduino, pero si alguien tiene dificultades con el Arduino, hay un modelo más simple que se llama ArduBlock, que son bloques. Nosotros estamos creando una propia aplicación, que sería nuestros propios bloques, para que sean exactamente los bloques que tenemos fabricados